مرحبا بكم شباب ورجعنا لكم في فيديو جديد في الفيديو هذا باش نعملو لكم احسن mapping متاع LSPD والله ان شاء الله باش يعجبكم بالكدا بالكدا باهي وليت قبل ما نبداو الفيديو حبيت نقول لكم راهو في الفيديو اللي فات لاحظت انه يعني اغلبية الناس اللي تفرج في الفيديو ماهيش عاملة لا uh, لايك ولا abonner اللي اللي يتفرجوا في الفيديو الكل ديك اللايك والابوني جست لكم فيديوهات جدد وان شاء الله نطوروا من رواحنا ونطوروا من المكان اللي راهم فيه وان شاء الله تعجبكم الفيديو وتبعوا الفيديو الاخر راو résultat والله مزيانه مزيانه على الاخر Uh, yeah, my life is lovely now, I'm focused on me You said you were about to die, I guess the car is on E But see, I ain't even tripping, cause I just chose to believe That somebody gon' come around and give me just what I need I don't wanna see you finally see you looking down and out Coming to me crying, saying you miss having me around just find it to اليدين وركحت كل شيء وما خليت حتى بوك في المبين وشوفوا الولاد انتي الفوز المزيانة والله مزيانة على الاخر الوان متناسقين وزيرو بوك كل شيء مريق الفاه وكلمة كلمة الاسبيدي كي والله ديما نحاول نحسن راه ونحاول نجيب فكرة باهية ونخدم المهم تكون حاجة تعجبكم الولاد بيه الولاد راكم تشوفوا وخلنا نوريكم خدمت شوي في الباركينج عملت هناك آه، شوي كان غادي وعن يمين وعن يسار وضوء نجربوها كان مثلا في الليل او الضوء يريد محلال وهاد خدمة يعني نظيفة بيه الولاد قبل ما نسكروا الفيديو والله الولاد صحيح بالرغم انه الفيديو اللي فات دعم ضعيف معناتها وفي الفيديوهات أغلبية الفيديوهات آه، أغلبية الناس أنها ماهيش عاملة subscribe وديما الحاجة اللي تشجعني هي الكومنتات نتاعكم باهي الولاد merci merci على الآخر وتطلقوا آه، لجات موليان داونلود آه، في ال description مرة هاذي من غير حتى شروط طول ومن غير حتى مطبع ساي السلام